Aberdeen Exhibition Conference Center tutaj odbyłem swoje szkolenie jako lekarz uprawniony do certyfikatów OG UK atmosfera była bardzo miła dyskusja ciekawa mam nadzieję, że wrócę tutaj za rok